nós chegamos final. Sei dos pecados que cometeu, mas sei que jamais se ensinaria a manter os piores que já existem. Sei que você se importa com os outros. Sei que você é inteligente. Sei que você é empática. Sei que jamais sentiria o coração de alguém. Sei que jamais deixaria os seus amigos de lado. Sei que jamais magoaria alguém. Vejo que têm atrás de si pessoas que ajudam ser você adequada ocupar de Elas não sabem que existem cópias suas que imitam tudo o que faz, mas ao mesmo tempo atrapalham a sua vida e a dos. Contudo, ouvi falar que cometeu crimes horrendos, desrespeitou os outros, ignorou as pessoas que amam, quebrou a corrente de consciência. Agora é sim, pode não estar morta, mas não significa que possa morrer. Contudo, você tem a oportunidade de ter uma segunda vida, significa que as suas cópias melhorarem as coisas E se demonstrar aos outros que é que você não tem. Entendido? you.